Nah, saya minta mundur. Bukan waktunya, bukan saatnya. Nah, saya berbuat karena saya itu. Oh, tangannya patah ini bisa dituntut ini tuntut ini. Ambil ya. Tuntut. Jangan, jangan, disentuh, jangan, jangan, jangan. tahu siapa ya.